Salut! Astăzi este despre a tasta. În dicționar este acționată statura unei mașini, telefon, computer. Ai avut vreodată sentimentul că uh, cineva tastează cumva la o tastă uh, viața? Ce să faci tu peste un minut, ce să faci peste două, peste o zi, peste un an? Eu am avut sentimentul și mi-am dat seama că îmi doresc să-mi tastez singură viața, să uh, scriu așa cu tastele ce vreau eu să trăiesc, nu ce vor alții pentru mine. Uh, eu și pe 31 iulie să vezi cum ne-am tastat 10 oameni curajos, eh, cu curajoși viața și cum eh, ne-am inventat o trupă, trupa Improhaz eh, de improvizație, de